Esa plantita no No, Está teniendo algo en el, vientre. ¿Qué haces? No la tapó. Te correlo, que la tape. Agárralo. Escúchame, Caguarú, tapá la caca. Va a dar un olor a mierda. Agarralo y llévalo. Ahí está tu caquita. tape bien, decile. Tápala bien. Dale, obligalo. Taguaro, tenés que tapar tu caquita. Pero... Tapar... es tuya.